マリオマリオマリオメマルによりますとで悪質なガンキャノン横綱みたいなマリオアンマミーヤ Want Fumo? Take this. Mario. I got Fumo from Yukari,